وكل انسان على عليها وحضرتك ممكن تسال لو حضرتك مثلا الست دي والراجل ده وهم العيال غلطان على ايه؟ ده هتبقى هيئه المحلفين يحلفوا بنفسهم ويبقى انتشارهم يقولوا لهم حاجه من الناس اللي عليه ورب العيتين هيجوا له ثم العيتين كل الحسن لحضره القاضي والله على ما اقول شهيد